Ikeko nibyo ubuzima rimwe na rimwe burakariha kurusha umuravumba, kwihangana kugahora guhangayika kugatangira ariko nyamara ikiruta wakwishima ni amahitamo utazigera wicuza. We used to say that Nibyo nyine dupfa tukiri bato ndetse kuri iyi ngingo ntawampakanya cyane ko ibyo Abanyarwanda twaboneye muri uyu mwaka ari agahomamunwa. Nyabuneka wakwambara ukikwiza ariko ntiwarimba habuze akamwenyu ngo burya kanamwaza umwanzi ikirungo cy'ibanze cy'ubwiza ni umunezero make sure you don't miss it on your face spread love gift them with your smile and just be happy you will thank me later